da se kaže. Kam pješak. Ne se šta Volim tri, znači iz trećeg puta, ako treći put ne vidimo nijednu životinju. Ja ne znam, ovo e, ljudi... Onda ćemo dolaziti samo da jedemo i pijemo. Onda dolazimo samo zbiti. Neko je ovdje baksus. Ja znam ko je bio sva tri puta, to je u stvari ja sam bio. <laughs> Neko od nas dvojice je baksus. onda mi je nastao. Kad sam više, kad sam pucao, nisam sam vidio vrati, stavio sam ispod vrata, rekao tu je telo. Onaj maj pucan ga imao pre nego što si go nisi uvadio. Desno je bilo telo, desno je bilo telo. Evo, ma prvi put je stao, tu sam ga vidio ekstra, ti mi vičeš, ne vidim ga. Ja rekao jebim. Ja ga ne sam da mogu desno, nikad ne dogovodim, ne vidim. smo vratili u te travi. E, treba, upravo si postao internacionalan. Sa 30, 33 mnogo šest u životu. Nekad <laughs> dakle, nije bilo 764. Nisi navuka da gledaš što onda tražiš. Ovo mhm. znači, isto Nije to ni tako mlada imao dole, prošite. No, četiri, pet godina, ne? Ovo. je vrat kakav je? Četvorka ima. Ovo je zato samo pružba vidi kakav vrat debela. Da, tu sam pogodio što je debela. Pa si mi pogodio što je vrat malo deblji. Da si uspio šta snimiti? a stvarno, ne znam zašto, ali ovako. Ne, gleda se tu. Pa dugo se ne vidi pucaš u ono što vidiš. Ne pucam ja ti, di misliš da je telo, pa da... Pa A jebi ga, šta će, ja sam probao. Dan drugi, pokušaj drugi za mene. Sinoć je Siniša bio uspešan, strelio jednog srndaća, jednu lisicu. ćemo šta će biti danas. Sinoć je dosta dobro reagovao na vabelicu, nadamo se da će tako biti danas, Biće bit će valjda neke akcije uzbuđenja, pa da vidimo. Sauer 100 u 30.06 samo plastici. dobio. Ne da mu se da otpuca predatak. Kako se ne da? Pogođen. A poslije ćemo da ga pronađemo, da ne gubimo dana. Tu smo 100 metara da smo krenuli od auta. Ali nevjerovatno došli da Ovo je. Ovo akcija. kad su ovi naši stresli okvir iz Boeinga 10 metara praćenja krvi ne piše. Gledamo da je gotovo, a sad vidjet ćemo na snimku posle gdje je tačno bio pogodak. Malo je bio veći ugao pucanja. Malo niži pogodak. Malo niži pogodak. Pa. Vidjet ćemo. Imamo šta je moj brat Mile uradio. Prvi vepar, pa svaki dan. Biće i krštenje. Biće i krštenje bio polutomat. Ne, ne. Tako, okay. mi, čujemo, mi čujemo samo du. I napravila se mala pauza dramska, da du, du, du. Dobro se sa tim klik lak. Aaa, vratski je pa češći tam. Čestitam predsjedniče. Da, vidim, nemoj pazit da ovaj... Čestitam mi Podereš čizmu. <laughs> Pazi da ne podereš čizmu. Svaka čast. Sunce ti poljubi. O, Mičko. Pa, pa jebi ga, ne pucam ja bilo šta. Bilo šta. Malo ću ti... Ja ti si put pucašom ga. Prvi vepe. Karabin, zastava, kaliber 8.57. E, šta da kažem? Bilo je, pješali smo malo putem, lagano smo išli, vidjeli te srednice divljači sa druge strane brda, po laganim pješem idemo i čuli smo da, da nam ono nešto kelja, da nešto prilazi sa donje strane. I odjednom se pojavio vepah, vidjeli smo odmah i dobre kljove, vidjelo se dole ispod. Daljina? Daljina, pa nekih 50 metara, prvi metak bio pucan. prvi metak, pogodak, vepar je stao, okrenuo se oko svoje ose i krenuo da nastavi dalje. Ja sam da će pasti, tu ga pogodim još jednom sljedećim metkom, dok je bio u tom, dok je bio izbezumljen i ga onda je uvatio pun gas, tu sam opalio još tri metka, pokušao da ga stignem da, ga ne moramo tražiti. Da ne bi stigao do šume. Da, adrenalin naravno kuljao. Kad se to završilo, otišli smo da probamo da nađemo koji kap krvi. Ne vidimo da li smo ništa dobro radili. U smo mislili da je bio samo prvi pogledak, da su ostala četiri bili promašaj. Kasnije ispostavilo da su ga tri metra pogodila, prvi, drugi i četvrti. Treći i peti bio promašaj. Našli smo ga posle 70 metara. Našli smo krenu drag, sledili smo ga u samom ulazku u šumu. Posle tog proplanka vidjeli smo da leži. To je to. Sreća neizmjerna. Prvi vepar u životu. Oko 120-130 kila. Možda i jače nas dvojica ga nismo mogli ni pomeriti odatle, pa smo morali kolem da ga izvlačimo. Vidjet ćemo, trofej se ovako čini na prvu loptu jako lepo. Pa ćemo da vidimo šta će. Oštetio nam je lovačko društvo i naš teren dobro. Dobro nam je. Za duži period. Nećete se oporaviti kroz koju godinu? Pa nema šanse. Više ga nemojte zvati u goste. Da li ga opet zvati u goste ili samo na piće? Na piće od prilike. <laughs> Mali ne greši. E. Šta Goša, idi u manju banjicu na toč vodi da može hladiti guzu da Ajde, e sad, ajde je smo rekli. Slavo to su. Tri, tri. Ajde, ajde, Kum tri, a onda još ide. Još jedna lada. Onda i porote udara. Pa pet petaka je puku, mora pet uskalivac i onda tamo polje. Kilometar. Hoće tu usku i stati gdje se širi tu čeka dok se malo negdje ne Dok se malo malo negdje gdje i onda posle garte tamo. Hvala ćemo vidjeti šta će biti. Ništa neće, dobar pogled. Ajmo. magla nadam se mislim će se dići. Ali za sada je već dovoljno uspješno. Sve preko ove će biti samo gratis. putu do naših drugara Krste Radeta pratili smo teren, nije bilo traga od crneće divljači, ali kako najčešće bude, čim smo zašli iza brega, na ivici šume pojavljuju se dva vuka. Valjda smo ih privukli konstantnim vabljenjem. Njih dvojica su ih jasno vidjeli dok su nama bili zaklonjeni. Krsto je pucao na jednog od vukova, ali bez dobrog oslonca, daljina od 350 metara je bila predaleka. S obzirom da su se vukovi razdvojili, probali smo nešto što do sada nikada nismo. Naš drugar Krsto je imao par ostrela baš ovim metodom. Pogledajte o čemu se radi. E, ovo je bilo zanimljivo. Put se vukal daleko. Ja smo probali poslije da ih navabimo, međutim Mi Nismo imali sreći. Biće drugi put.